Hello guys Kembali lagi ke channel ni Okay, hari ni aku nak buat uh, satu video react mengenai game baru yang aku keluar Assassin's Creed Valhalla Okay, tanpa beli aku masa Jom kita start Everybody wants to get down like that They are heartless. Dia macam zaman-zaman Viking ah, barbarian. Godless barbarians. Hmm. Macam cerita How to Train Your Dragon eh, dia punya era dia. Ni mesti hero dia. Okay. and kill blindly. They scar the lands of England. Lands they will never defend, never love. The time has come to speak to them in a language they will understand. in language dapat belah Oh, wow Tadi, tadi dia cakap gelap Okay, okay, okay. Ah, member hero tu mati. Sekarang ni aku tak tahu siapa nama hero dia ni Odin is with us! Odin. Oh. Ayah Thor. macam ini oh, macam dalam nak dekat live map tu kan ni hmm. patah dah kapok dia Dia beli lagi tu? Oh, aku tak expect pun ada beli kat dia ah, Okay, nice Good job lah bagi UV saw lah tapi aku tak expect pun part yang hidden blade tu Tak tahu pula dia ada hidden blade pula kat tangan dia uh, Tapi hidden blade dia um, Dari atas kan, biasa orang kan dari bawah kan Dia dari atas uh, Tapi buat masa ni rasanya ok. je kot um, Tunggu, tunggu je lah apa yang Akan dikeluarkan oleh Ubisoft dengan Assassin's Creed ni